Hunderte von Millionen von Leuten haben das damals gesehen, wie die Astronauten sind ausgestiegen aus der Land Mondlandefähren und den ersten Schritt auf den Mond und so weiter. Aber <laughs> das Lustige ist, dass äh, die amerikanische Flagge ist nach dem Sonnenwindsegel aufgestellt wurde, weil die Sonnenwindsegel möglichst lang müssen auf dem Mond stehen, damit es viel Sonnenwind kann auffangen kann. Und äh, auf dem Sonnenwindsegel hatte es ein kleines Schweizer Kreuz. Gehabt. Das hat unser Mechaniker, der da im Raum nebenan geschafft hat, der äh, hat auf dem Stab, an dem das Segel ist angemacht war, hat er noch ein kleines Schweizer Kreuz gemacht. Das hat niemand gesehen. Also, <laughs> das Schweizer Kreuz war eigentlich als erstes oben. Gewesen. Das ist völlig unberechtigt. Nach Apollo 11 äh, sind die Sonnenwind-Segelfolien äh, hier untersucht worden, indem dann ein kleines Stückchen, so gross wie eine Briefmarke, hat und hat die nachher mit der Maschine, die da im Hintergrund ist, analysiert und hat herausgefunden, äh, wie der Sonnenwind zusammengesetzt ist, aus was der besteht. Ich selber habe mit dem Experiment eigentlich nichts zu tun gehabt, aber mit dem Sonnenwind habe ich sehr viel zu tun gehabt. Bei der Untersuchung von diesen Mondsteinen und Mondstaubproben habe ich natürlich sehr viel Sonnenwind gemessen. Wir hatten natürlich ein grosses Privileg, gehabt, dass wir mitarbeiten an diesem ganzen Mondprobenprogramm, das die Amerikaner haben, äh, initiiert haben. Wir haben äh, sehr viele Proben bekommen, haben die dürfen untersuchen, haben interessante Forschung können machen und das ist äh, zum einem guten Teil auch Verdienst von unserem damaligen Direktor Johannes Geiss, der konnte die äh, Beziehungen herstellen zwischen der NASA und der Schweiz. Also die ersten Mondsteine von Apollo 11, die mussten zuerst in eine Quarantäne, müssen, weil man nicht gewusst ist das Material vielleicht doch irgendwie von Bakterien oder Viren versucht. Erst etwa im Verlauf vom September 1969 haben wir die Proben bekommen und haben sofort müssen anfangen, blitzartig äh, mit der Untersuchung, weil man gewusst hat, es gibt Anfang Januar die erste Konferenz und man musste seine Resultate bekannt geben, die man bekommen Ursprünglich hat man natürlich keine Ahnung, gehabt, was das für ein Gestein ist auf dem Mond. Das ist immer von Green Cheese haben sie geredet, von grünem Käse. Und man hat keine Ahnung, äh, ist das Material äh, erstarrt aus Gestein, vielleicht äh, vor 10.000 Jahren oder vor einer Million oder vor einer Milliarde. Bei Apollo 11 ist das 3,7 Milliarden Jahre. Und das haben wir bekommen, 3,7 Milliarden. Apollo 12 zum Beispiel, das war viel jünger gewesen, das ist 3,3 Milliarden Jahre. Und die anderen sind alle so zwischen 3,5 und 4,0 von Apollo 14 bis Apollo 16 und 17. Hier haben wir äh, den Astronaut Harrison Schmidt, der untersucht hier einen grossen Block auf dem Mond. Äh, Apollo 17 Mission ist das. Und er entnimmt hier ein Gesteinstück, das er zurückgebracht hat und das wir nachher können untersuchen können. Das ist ein Stück, äh, das beim Aufprall von einem Asteroid auf dem Mond ist aus der Tiefe rausgeworfen wurde und so jetzt ähm, an der Mondoberfläche liegen geblieben ist. Wir haben im Ganzen ungefähr 350 verschiedene Proben bekommen im Laufe der Zeit. Bei der Mission ist zurückgekommen, haben wir sofort beantragt, die interessantesten Gesteine ein Stückchen davon zu bekommen. Und da haben wir immer im Durchschnitt etwa ein Gramm bekommen. Ursprünglich hat man natürlich keine Ahnung, was es für Mineral hat auf dem Mond, sind das die gleichen Mineral wie auf der Erde oder hat es dort Mineral, was es auf der Erde nicht gibt? Und es hat auf dem Mond tatsächlich Mineral, was es auf der Erde nicht gibt. Also da gibt es eins, das heißt zum Beispiel Armalkolit. Armstrong, Aldrin, Collins, die drei Astronauten von Apollo 11. Und so hat es noch ein paar andere Mineral, die es auf der Erde nicht gibt. Also es ist schon ein bisschen speziell. Das sind Dünnschliffe vom Mondgestein, die unter einem Mikroskop aufgenommen wurden. Das sieht man, Mineral sieht man gut, zum Beispiel äh, Pyroxen, Olivin, Feldspat. Die sind sehr typisch für das Mondgestein. Und die Dimension ist etwa ein Millimeter, ist äh, da unten durch. Und das sind zwei Millimeter. Also das ist eigentlich äh, direkt unter einem Mikroskop fotografiert. Und das ist alles von Apollo 17 Gestein. Das ist 3,7 Milliarden Jahre alt.